और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून के रिसर्च स्कॉलर रायल खान जी जो कि गंगा की सफाई अभियान गंगा को लेकर कैसे पर्यावरण सुरक्षित रहे उस पर रिसर्च कर रहे हैं वो हमें जानकारी देंगे एक्चुअली जो मैं आपको बता रहा हूँ हम लोग का जो काम चल रहा है biodiversity conservation and Ganga rejuvenation ये एक प्रोजेक्ट है बाद अमामी का कहने हम लोग को दिया है उसमें वो आइडल सिटी को फर्दर करने का प्लान कर रहे हैं तो उस चीज़ में हम लोग के पांच कंपोनेंट है तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगा पहला कंपोनेंट हमारा है गंगा की एक्वा को कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर जो हम लोग का डब्ल्यू में लैब बेस्ड काम होता है दूसरा कंपोनेंट है आपका रिस्टोरेशन ऑफ गंगा तो उसमें हम लोग की जो टीम है वो गोमुख से लेकर गंगा सागर तक सर्वे करती है और उसमें जो बायोडाइवर्सिटी है लाइक डॉल्फिन हो गया वॉटर्स हो गए और टर्टल की तेरह स्पीशीज़ हैं ठीक है तो उनको हम मॉनिटरिंग करते हैं देखते हैं कि उनका नंबर कहाँ पर रिच है और कहाँ पर कम है फिर आते हैं हम capacity building of forest department उसमें हम लोग के साथ कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी जुड़े हुए हैं उनके साथ हम लोग कॉन्फ्रेंसेज वर्कशॉप करते हैं और उनको जो नॉलेज हम लोग दे सकते हैं वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड वो देते हैं उसके बाद बात करते हैं establishment of rescue and rehabilitation centre हम लोग के जो है वो दो सेंटर है एक तो हम लोग का वाराणसी में सारनाथ में है रेस्क्यू सेंटर जिसमें हम लोग को जो इंजर्ड टर्टल्स हमें मिलते हैं वो हम लोग अपने टर्टल सेंटर पर लेके आते हैं और उनको ट्रीटमेंट दे के और उसके बाद में फाइनली हम लोग गंगा रिवर में रिलीज कर देते हैं तो बात करते हैं फिफ्थ कंपोनेंट की जो तो फिफ्थ कंपोनेंट है हमारा कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन कैसे करके हम कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके कंजर्वेशन कर सकते हैं क्योंकि कम्युनिटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है अगर वो लोग हमसे नहीं जुड़ेंगे सहयोग नहीं करेंगे तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते उसके लिए हम लोगों ने गंगा प्रहरी बनाए जो गंगा करहनी है वो पाँचों स्टेट में हम लोग के काम कर रहे हैं लाइक वो अवेयरनेस का काम हो या क्लिनलीनेस का काम हो या प्लांटेशन का काम हो वो सेल्फ मोटिवेटेड कैडर्स हैं उन्हें उन्हें नाम दिया है गंगा प्रहरी सेवियर ऑफ गंगा ठीक है गार्जियंस ऑफ गंगा उसके बाद हम सिक्स कंपोनेंट की बात करते हैं नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर जो हम लोगों ने एक वाराणसी में हम लोग का बजरा है एक बोर्ड तो उसमें हम लोगों ने इंटरप्रिटेशन एक्सीबिशन टाइप का लगाया है उसमें लोग आते हैं देखते हैं कि कितनी इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं थोड़ी सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं ठीक है उसके बाद वाराणसी में हमने चलज